Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo correttore liquido della Sien, quindi il marchio dell'Idol. Questo è il Liquid Concealer Perfect Finish. La confezione è un 5,5 ml, costa 2,99 euro, l'ho segnato, il colore che ho io è il 10 medium. Allora, dato che l'ho completamente finito e credo che si veda, vi ho fatto lo swatch. allora vedete anche infatti dallo swatch la coprenza che è davvero alta vi volevo far vedere il pennellino che è questo allora vedete che ha una coprenza davvero molto alta quindi è perfetta se vogliamo andare a coprire qualche segno e eh, non tanto le imperfezioni ma proprio i segni di scromie cosa che vi devo dire assolutamente è che si fissa immediatamente quindi se vogliamo applicare il contorno occhi facciamo un occhio e poi lo sfumiamo e poi facciamo l'altro perché se no resta lì. Allora, una volta sfumato e fissato, io applico sempre uno strato di cipria, ma comunque sia davvero si fissa e resta bello fermo tutto il giorno. Cosa, cosa interessante, anche se si fissa, non va a finire nelle, nelle rughette o nei segni dell'espressione, quindi fantastico io la uso soprattutto in estate l'ho usato perché non vado a truccarmi troppo quindi con uno stato leggero di eh, colore poi vado ad applicare questo per coprire le occhiaie e ho un risultato perfetto altra cosa che vi devo dire è che però mi è durato poco cioè poco come tempo perché questo mi è durato 15 giorni va bene che lo applico tutti i giorni va bene che lo vado ad applicare proprio in tutto il contorno occhi e qui e le mie occhiaie sono occhiaie, però 15 giorni è vero 2,99 euro, ma ho trovato correttori più pratici eh, che costano anche un pochino meno, che durano di più, tipo quelli dell'Essence. Comunque sia, questo non è male, soprattutto per l'alta, alta coprenza. Quindi se cercate un prodotto, nel caso non vi truccate troppo, ma volete comunque coprire occhiaie, magari qualche segno, qualche macchia o mm, qualche brufoletto ed che è già andato via ma ha lasciato il segno. È un buon correttore, soprattutto a un prezzo molto accettabile. Fatemi sapere se per caso avete già provato questo correttore e come vi siete trovate. Questo qui, non so se l'avevo mostrato prima. Io come sempre comunque sia spero di essere stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video. Alla prossima, ciao!